सब आई होप यू गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों की शादियां और पार्टियां बहुत एंजॉय करते होंगे जैसा कि वेडिंग सीजन चल रहा है तो अगर आपने अभी तक डांस करना स्टार्ट नहीं किया है तो डांस जरूर करें और बॉडी की एक्सरसाइज करें फिट रखें ताकि आप किसी भी डांस में पार्टिसिपेट करें वेडिंग्स में करें तो चलिए मैं सिखाऊंगा आज कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि हम करेंगे इस बोल की ताल पे ओके तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन तो अभी आपको करना क्या है दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे up and down up and down up down up down इसको चेंज करके इस एक यहां रखेंगे एक यहां रखेंगे ओके और लेग को क्या करना है up and down up up तो हाथों को ऊपर करेंगे वन फिर two one two three four five six seven eight okay तो फिर से स्टार्ट करते हैं one two three four five six seven eight One more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight. तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप एक बार और करेंगे इसको चलिए रेडी स्टार्ट करते हैं one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight इसके बाद से ये था आपका फर्स्ट स्टेप अब हम करेंगे सेकेंड स्टेप तो करना क्या है आपको लेग को अप एंड डाउन करना है right one up down up down same left side में अप डाउन अप डाउन और हैंड को क्या करेंगे रोल करेंगे क्या करेंगे रोल ओके तो first one two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven eight क्योंकि पहले वाले स्टेप को लेकर के दूसरे वाले स्टेप में मर्ज कर दिया है तो इसके आगे पहले वाले स्टेप्स को लेकिन पहले वाले स्टेप में फर्स्ट स्टेप में लेग को स्ट्रेट रखते थे अभी सेकेंड स्टेप में लेग को बैक रखते हैं ओके तो one more time one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight ये था आपका सेकेंड स्टेप अब हम करेंगे स्टेप नंबर थर्ड तो चलिए गाइस तो करते हैं स्टेप नंबर थर्ड तो अभी आपको दोनों हाथों को ऊपर रखना है और हाथों के साथ में हम राइट लेग को यूज करेंगे लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट को करेंगे राइट की तरफ आगे से हम क्रॉस करेंगे लेग को पूरा ऐसे उठाना है और बिल्कुल क्रॉस कर देना है ओके फिर वापस रखेंगे इसको और लेफ्ट लेग को यूज करेंगे अब क्रॉस ओके एंड बैक तो इसको हम अगर स्पीड से करते हैं तो स्पीड से करने में आपको आएगी ऐसे one two three four five six seven eight okay तो एक बार फिर से करते हैं तो हाथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से one two three four five six seven eight one more time first दोनों हाथों को ऊपर one two three four five six seven eight इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टेप नंबर फोर के साथ में ठीक है हम करते हैं स्टेप नंबर फोर क्योंकि दोनों हाथों को ऐसे करना है बिल्कुल और आगे की तरफ आपको क्रॉस करना है सेम ऐसे बिल्कुल तो इसको करेंगे थोड़ा सा बैठ के One, two, three, four, five, six. तो इसको करेंगे थोड़ा सा स्पीड में one two three four five six seven eight और सेम हम करेंगे लेफ्ट राइट साइड से तो चलिए स्टार्ट करते हैं one two three four five six seven eight I hope you guys आपको स्टेप नंबर 4 समझ में आया होगा तो चलिए अभी हम करेंगे स्टेप नंबर 5 बस आपको दोनों हाथों को करना होगा ऐसे ये हाथ आप इस टाइप से भी कर सकते हो one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight आपको करना क्या है बिल्कुल इसको इस टाइप से टैप करना है 1 2 three, four, five, six, seven, eight. So double hand. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So finger को ऐसे कुछ इस तरीके से ये like this. Same with से Same. Okay. तो चलिए start करते हैं One more time. One, two, three, four, five, six, seven, eight. अभी हैंड को क्या करना है थोड़े से चेंज करेंगे हैंड को तो ये एक ऊपर होगा एक और नीचे हो जाएगा ओके तो सेम लेग को थोड़ा सा ऐसे बॉडी को हल्का डाउन करेंगे और ये हाथ ऐसे यूज करेंगे one two three four five six seven eight one two three four five six seven eight तो ये था आपका step number five I hope you guys आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो तो आगे आपको कैसी वीडियो पसंद आ रही है आपको कैसी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर के आते हैं आप किसी सॉन्ग पे सीखना चाहते हो या पर्टिकुलर स्टाइल पे सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा आपको वो सारे डांस स्टाइल जो आपको मिलेंगे सिर्फ केडीआर इंडिया के चैनल पे तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं तो thank you guys ten thousand subscriber मेरे कंप्लीट हो चुके हैं तो आप सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद थैंक यू चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ okay bye bye thank you